圣经不是一系列彼此无关的故事，而是前后连贯，里面的角色都指向一位更伟大的人物。亚当和夏娃的故事不只是关于伊甸园里第一个男人和女人，有一位真正的亚当在克西玛尼园里通过了试炼，而他的顺服归于我们；有一位真正的亚伯无辜被杀，但他所流出的鲜血不是向神申冤。 而是祈求我们被神赦免。有一位真正的亚伯拉罕，他回应了神的呼召，抛下所有舒适和熟悉的一切，往旷野去重新设立上帝新的百姓。有一位真正的以撒，他带来喜笑与恩典，不仅被他父亲献在祭坛上，而是真正的为我们牺牲。有一位真正的雅各。 与神摔跤，并承受我们原本应得的惩罚，所以，我们能像雅各一样，领受因伤害而生的恩典，好使我们重新苏醒。有一位真正的约瑟，如今坐在王的右边，赦免那些出卖他的人，并用他新得着的能力来拯救他们。有一位真正的摩西，他站在人和神的中间，替我们跟上帝重新立约。 有一座真正的摩西之石，它承受神公义的击打，如今在旷野中为我们流出甘泉。有一位真正的约伯，他是真正无罪的受害者，还为他那些愚昧的朋友们求情并拯救他们。有一位真正的大卫，他的胜利成为他百姓的胜利，即使他的百姓一点功劳也没有。 有一位真正的以斯帖，不惜失去地上甚至天上一切的荣耀权柄，也不顾自己的性命，为的只是要拯救自己的百姓。有一位真正的约拿，在狂风暴雨中被丢弃，让我们能重新被上帝接纳。有一只真正无罪、完美的逾越节羔羊，无助地被宰杀，好让灭命的使者越过我们。 他是真正的圣殿、先知、祭司、君王，他是真正为我们牺牲的羔羊，是生命真光，也是生命真正的灵粮。圣经不是一系列彼此无关的故事，而是前后连贯，里面的角色都预表耶稣。